Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu Turi turi putih ditandur ditandur ning kebon aku ana cleret tiba nyemplung mbok ira mbok ira kembang e opo kulon kali etan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji seso yo ngaji ayo manut poro kiai etan kali kulon kali etan Aji sesok yo ngaji ayo manut para kiai ayo manut apa manungsa dari santriwan santriwati Al-Fatah tari cantik pastinya adik-adiknya juga cantik-cantik